Հաշ ջան։ Տակ ախպերս։ Արա տակեն խոսքը չի բրատ այնում այնում։ Տեսեք ձունը մինուս 10 աստիճան։ Քանի աստիճան կլինի աշ։ Ջրի մեջ։ Ապե հիմա ասեմ, այս ռուսական գազը մեր կալոնքես չի տակած։